Esa obra consistiu en remodelar a rotonda que tiñamos, a glorieta que existía xa non, non era de todo eficaz, de aquí pasan moitos autobuses e moito tráfico pesado, entón tuvemos que movela a dous metros e a maiores ganarlle na zona das nosas dúas estradas provinciais. Esta obra vertebra en, en, en tres patas. Unha é a estética ornamental de, de vila urbana que se acaba de conseguir. Tamén outro eixe moi importante que é o subsuelo. E a última pata eh, importantísima é a seguridade viaria para os peóns e para o tráfico rodado. E isto é un punto máis do que ven facendo a Diputación de Pontevedra ao longo destos anos, porque a verdade, calquer corruncha donde vayamos, aí está sempre a Diputación de Pontevedra. As zonas peonís do casco urbano, o que estamos facendo, estradas, saneamiento, bueno, eu creo que aí, desde logo, eh, hai un antes e un despois dun modelo de provincia, dun modelo de facer as cousas, dun modelo equitativo, redistributivo, Música Eu síntome moi feliz de que a Deputación poida ser o instrumento en ocasións que xunto aos vosos fondos propios permite que se poida facer esta transformación. Creo que somos unha provincia que non ten nada que ver coa que herdamos, creo que Gondomar é un pobo que non ten nada que ver co que herdaches e eso creo que é a obriga da xente que nos dedicamos á política. Transformar os entornos, as vilas, os concellos para mellorar a vida da nosa veciñanza.